good morning, sì, uh, qui sono praticamente le 10, come dico in questi casi certo uh, non è una mattina prestissima, è una mattinata inoltrata, ma comunque mattina mister, master, maestro o oh, semplicemente... Oh, semplicemente... David, sì David, sì David, David Lynch. It's uh, June 8, 2022 and it's um, Wednesday. So it's uh, June 8 mancano tre mesi, three months to my birthday. And uh, uh, yes, my 27, 27 birthday. And here in Naples, 18 and 6 Fahrenheit around um, 27 Celsius. And this means that it's that they really, really really really soft like in days in this video, and also over because it seems more a summer climate spring climate d'altra parte andiamo proprio verso l'estate manca davvero ancora più poco e questo è anche normale as regard the video tools I don't know if I do it but in the case if I do it is always separate from this so eyes open if you're interested Anyway, I see and you all just see from the window you can't see anything because eh, appunto come sapete in questi tempi c'è sempre la grillo asciute perché è estate facciamo arieggiare rispetto alle tende um, eh, ehm, ma forse potete vedere qualcosa from the sunglasses non lo so um, anyway I say uh, eh, bam, sì eh, quindi io dico però che um, ovviamente come d'estate sempre così disaffrettato tempero quasi sicuramente salirà but the really important thing eh, with this atmosphere is that Today, dico we have perché ormai eh, comunque la mattinata inoltre oggi ce l'abbiamo. Today we have, today we have. Those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful. Blue <laughs> skies and golden sunshine. And I think All Along the Way, ovviamente All Along the Way come sapete rispetto, parlo soprattutto a riferimento agli amici americani, sempre qualche ora in meno, essendo già uh, abbiamo, avendo diverse ore differenti. Sì, bene così, uh, non ci possiamo lamentare, run trend, speriamo di continuare così anche domani, per cui sit this, so from the mythical window quindi di orange, red, blue, water curtain, and, me, and it's uh, eh, green. roller shooter, green roller shooter, near me in per quasi tutta l'estate credo, and finally from Amity col keyboard, Amati GX 640, IPG, IPG 625. Eh, va, grazie the immol the people, follow the channel, riporsi, un saluto davvero a tutti, indulso, I hope you all have a great breakfast. Ve la farò tra poco, il mio stomaco pronto come sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse... No. Per l'ennesima volta, non che non ci consoliamo sempre quando facciamo colazione, anzi, eh, tra l'altro due parole, la curiosità è che due parole pronunciate in italiano, consolazione e colazione, fanno anche rima, ma io personalmente, quando il tempo è più brutto, mi consolo ancora di più. I'll see you in the video thoughts if I'll do it or tomorrow.